Nafurahi kuona mashabiki wamecomment niwaandalie goli tano za Fei Toto zilizopigwa nje ya boksi au nje ya 18. Basi video hii ya leo itaenda kuonyesha goli tano za Fei Toto zilizopigwa nje ya boksi, nje ya 18. Nafikiri kwanza ni mueli wa afya na uko fresh kabisa. Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Magoli Vivim Online. Kitu cha msingi bonyeza neno subscribe, pia usiache kukomenti ni kuandalie magoli gani matano ya mchezaji gani ni kuletee hapa hapa Vivim Online. Basi bila ya kupoteza muda zaidi, nisikulie mbi zako nyingi, twende katika namba tano. Kitu cha msingi sana, bonyeza neno subscribe. Namba tano ya bwana amepita Mayele, amewahi mwenyewe. Pesa pesa huyo ni Fei Toto, huyo ni Fei Toto, huyo ni Fei Toto, huyo ni Fei Toto. Eh bwana eh, huyo ni Fei Toto eh, kutokea Yanga bwana. Namba tano hiyo goli umeshaliona, twende basi namba nne Fei Toto. Kasen Ponera. Nana Babatiza. Fei Toto Abdallah. Fei Toto E eh, hiyo ni namba nne ya goli la Fei Toto. E, eh, kama jinsi nilivyosema kwamba mashabiki wengi wamecomment, wamechagua ni waletee goli tano zilizopigwa nje ya boksi na Fei Toto. E, eh, kama mara ya kwanza nilivyosema, usisahau kucomment comment kwamba kuandalia goli gani tano za mchezaji gani nikuletee hapa. E, basi ilichezeka tuone. 解散解散ええー、にフェイトト Sema Fei Toto! Fei Toto! Fei Toto! Eh, eh, bwana eh, hizo ni goli kuanzia goli ya tano mpaka goli ya nne mpaka goli ya tatu. Eh, hizo ni goli za Fei Toto. Basi kama una, una ushauri maoni, basi unaweza ukatupigia au unaweza ukatuteksti kupitia namba 0627420710 mwisho tano. Unaweza ukatuteksti au ukatupigia kupitia namba hii. E, hii ni Vivim Online, ni namba ya huduma <laughs> e bwana, basi twende nafasi ya pili ya Faith Anafanya kosa lile, kauza, anaiomba tena fetoto Toto, mdogo Faith Eh, huyo ni Fei Toto eh, <laughs> Fei Toto eh, bwana eh, anafurahisha kinyama huyo mshikaji, huyo ni Fei Toto eh, eh, ni kama vile hivi, ni nani aliyempa jina Fei Toto eh, huyo? angeitwa Fei mkubwa hivi au Fei baba eh, Fei baba eh, maanake ukisema Fei Toto utakuwa unakosea, huyo ni Fei baba eh, ni goli ambazo zilizopigwa nje ya boxi eh, basi tuende nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza huyo ni Fei, malizia basi <laughs> Jesse Moloko analala Yombo na kutoa mpira ule nje, po Ngalema. Jesse Moloko ikakona ndani huku, aweza kichwa na kuondoshwa